और भी लॉन्डो कैसी चल रही है जिंदगी आई होप अच्छी चल रही हो कि मेरी भी एकदम परफेक्ट जा रही है तो आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन देने वाला हूं जिसमें आप लोगों को कोई भी क्रेडिट को अर्न नहीं करना ना ही किसी को जाके लाइक फॉलो करना है उसके बावजूद आप लोग इस एप्लीकेशन को जस्ट अपने पास इंस्टॉल करो इसके अंदर जाओ अपने पास फॉलोअर्स का ऑर्डर लगाओ और आपके पास फॉलोअर्स आ जाएंगे और इसको आप पूरा दिन यूज कर सकते हो इसके अंदर आपको लाइक्स फॉलोअर्स व्यूज ये तीनों चीजें मिल जाएंगी और आपको कोई भी क्रेडिट या कोई भी कॉइन्स को अर्न करने की जरूरत नहीं है coins free credit free application है एकदम बवाल ट्रिक है और आपको ये डेली के तीन से चार हजार फॉलोअर्स आराम से देने वाली और इसी तरह आप लोगों को इससे बहुत सारे लाइक्स और व्यूज भी मिल जाएंगे आज की ट्रिक बहुत बवाल है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तो चलो यार जल्दी से इस ट्रिक को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए ओके सो गाइस सबसे पहले हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं ठीक है उसके बाद उसे आपको कैसे यूज करना है वो सब कुछ बता दूंगा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है इसलिए वीडियो को देख लेना ताकि मैं आपको ईजी वे बता सकूं ठीक है सबसे पहले हम अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे यहाँ पे मैं क्रोम के ऊपर आ गया हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे Y T teacher Y T teacher लिखते ही Y T teacher dot in सबसे ऊपर आ जाएगा और हमारी रिसेंट वीडियोस आपको नीचे दिख जाएंगी वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो otherwise Y T teacher dot in के ऊपर आपने सिंपली जाकर के क्लिक कर देना है क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपने आपको देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा सा आपने वेट करना है ताकि सारे आर्टिकल्स अच्छे से लोड हो जाए जब ये सारे लोड हो जाएंगे तो सबसे ऊपर की साइड पे आपको आ जाना और यहाँ पे आपको एक सर्च का सिंबल दिख रहा होगा सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको लिख देना है फॉलो हब फॉलो हब लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है यही हमारी एप्लीकेशन का नाम है और आपको just Y T teacher dot in पे ही ये एप्लीकेशन मिलने वाली है ओके तो आर्टिकल कुछ इस तरह का दिखने वाला है ठीक है तो आपको क्या करना है इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक कर देना है इस आर्टिकल पे क्लिक करके इस आर्टिकल को ओपन कर लेना और उसके बाद अब आपको इसी आर्टिकल के अंदर डाउनलोड का बटन मिलेगा जिसके ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है ओके सो गाइज ये रहा डाउनलोड का बटन हम इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करते ही हमारा जो सेकंड पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पेज पे आपको टेलीग्राम दिख रहा है तो टेलीग्राम को भी लाजमी ज्वाइन करो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बहुत सारे गिव अवेज आते रहते हो तो गिव अवेज का शौक है जीतना चाहते हो तो टेलीग्राम को लाजमी से ज्वाइन करो तो इस आर्टिकल के ऊपर भी आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा तो सिंपली जाके आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है ओके okay, तो ये रहा डाउनलोड का बटन हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करते ही 15 सेकंड का टाइमर चलेगा तो आपको वेट करना है उसके बाद सीधा एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी अब आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं तो अगर आपके पास शाउमी का फोन है तो आपको प्ले स्टोर का प्ले प्रोटेक्ट बंद करना होगा और डाटा बंद करना होगा क्योंकि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो प्ले स्टोर इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है जैसे अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा अब जब मैं इसे कंटिन्यू करके इंस्टॉल करूंगा तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है बट प्ले स्टोर इसे यहां पे इसे ब्लॉक करता है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा क्योंकि ये ब्लॉक हुआ हुआ है प्ले प्रोटेक्ट से आपको क्या करना है सिंपली अपने प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है ठीक है प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आपको सेटिंग्स के अंदर चले जाना है तो यहाँ से मैं सेटिंग्स को खोल लेता हूँ और सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट का बटन आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करो ऊपर की साइड पे सेटिंग्स है इसके ऊपर आप क्लिक करो और ये प्ले प्रोटेक्ट को हम ऑफ कर देंगे ठीक है ऑफ करने के बाद अब हमें इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल करना है वापस से तो मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ और अब हम देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो नो रिस्क आपको दिख रहा है फाउंड अब हमारी एप्लीकेशन ईजिली अपने पास इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह आपको भी इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि ये प्ले स्टोर पर नहीं है तो आपको ये दिक्कत आ सकती है अगर आपको फिर भी इशू आ रहा है तो आपको सिंपली अपने डाटा को ऑफ कर लेना है और सिंपली इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल कर लेना है देख सकते हो एप्लीकेशन मेरे पास बिना दिक्कत के इंस्टॉल हो चुकी है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको कैसे यूज करना है ओके okay, तो एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ओपन करते ही हमें फॉलो हब के तीन सोर्स दिख रहे हैं ये सोर्स सबसे ब्रांड न्यू है उसके बाद ये वाला आता है और उसके बाद ये वाला है लास्ट वाला सोर्स आपने देखा होगा लास्ट वाली ट्रिक बट जो हमारी फर्स्ट और सेकंड ट्रिक है ये ब्रांड न्यू है तो आपको क्या करना है फॉलोअर्स चाहिए लाइक्स चाहिए या कुछ और चाहिए और सिंपली गो सर्विस के बटन पे क्लिक कर देना है गो सर्विस पे लॉगिन आएगा तो लॉगिन पे क्लिक करो अब आपको अपने फेक अकाउंट का यूजर नेम यहाँ पे डाल देना है ठीक है यूजर नेम डाल देना जैसे मैंने डाले और सर्च कर देना है और सेम टाइम पे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे ठीक है एप्लीकेशन को ओपन करने का रीज़न ये है कि कोई भी दिक्कत आएगी तो हमें दिखेगा ठीक है तो यहाँ से मैं स्विच कर लेता हूँ अपनी ऐप के ऊपर जो कि ऑफिशियल फेक अकाउंट है फेक अकाउंट पे स्विच हो गया हूँ अब यहाँ से मैं पासवर्ड जल्दी से डाल देता हूँ ओके okay, अब हमने कर दिया यहाँ पे लॉग इन लॉग इन करने के बाद आपको इंस्टाग्राम को भी ओपन करके रिफ्रेश करते रहना कि यहाँ पे दिस वॉज मी आता है या दिस वॉज एन मी आता है इस तरह का को कोई एरर तो नहीं आ रहा अगर आता है तो दिस वॉज मी करके आपने दोबारा से लॉग इन करना है आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा मैं इसमें ऑलरेडी कर चुका हूँ एक बार लॉग इन तो हो सकता है मुझे ऐसा कोई दिक्कत ना आए ठीक है सेकेंड सोर्स में भी ऐसे करना है थर्ड में भी आपको तीनों के अंदर लॉग इन कर लेना है ठीक है और सेम टाइम पे आपको अपने फेक अकाउंट का भी यहाँ पे देखते रहना है कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इश्यू नहीं आ रहा लेट सी कितनी देर में हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे लॉग हो जाता है ओके सो गाइज देख सकते हो you are being redirect okay so guys हम लोग यहाँ पे इजीली रीडायरेक्ट हो चुके हैं हमारा अकाउंट लॉग इन हो चुका है जो फेक अकाउंट था सेकंड में भी कर लो थर्ड में भी कर लो मैं आपको डेमो के लिए फर्स्ट वाला ही दिखा रहा हूँ हम गो सर्विस के ऊपर चले जाएंगे ठीक है जो भी चीज़ हमें चाहिए जैसे हम यहाँ पे गो सर्विस पे जाएंगे तो हमारे फॉलोअर्स की डिटेल आ जाएगी सारी अगर हम लाइक्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो लाइक्स पे हमें क्लिक करना है उसके बाद फॉलोअर्स के अंदर आके आपको यूज़र नेम डालें जिसपे आपको फॉलोअर्स चाहिए तो यहाँ पे मैं अपना रियल अकाउंट का यूज़र नेम डाल देता हूँ जो कि है मेरा ऑफिशियल अकाउंट जिसपे मुझे फॉलोअर्स लेने हैं वो डालूंगा तो यहाँ पे मेरे फॉलोअर की डिटेल सारी अकाउंट की आ जाएगी अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है थर्टी की तो यहाँ पे मैं टेन की जगह पे लिख दूंगा थर्टी ठीक है और 30 लिख के मैं यहाँ पे गो के बटन पे क्लिक कर दूंगा यही सेम प्रोसेस आपको सेकंड और थर्ड में भी कर लेना है इससे आप एट अ टाइम काफ़ी सारे फॉलोअर्स लोगे और अगर आप पूरा दिन यूज़ करते हो तो आराम से तीन चार हज़ार फॉलोअर्स आप इससे आराम से गेन कर सकते हो तो थर्टी फॉलोअर्स सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं इस बात में कितनी सच्चाई है वो देखने के लिए हम लोग अपनी इंस्टाग्राम की ऐप को ओपन कर लेते हैं अब यहाँ से हम रियल अकाउंट पे स्विच करेंगे ठीक है ये हमारा फेक अकाउंट है यहाँ से मैं रियल अकाउंट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ये हमारा अकाउंट खुल जाएगा लेट्स सी कि हमें यहाँ पे कितने फॉलोअर्स का नोटिफिकेशन मिला तो देख सकते हो 35 फॉलोअर्स मेरे अकाउंट पे इंक्रीज हो चुके हैं और अगर मैं इनकी टाइमिंग देखूं तो ये देख सकते हो 28 सेकंड्स के अंदर ये सारे फॉलोअर्स मेरे अकाउंट के ऊपर आ चुके हैं तो एकदम ब्रांड न्यू ट्रिक है इसको आप लोग डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो और आप अपने अकाउंट पे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो वो भी बिना किसी दिक्कत के जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है तो इन सबको आप यूज़ कर सकते हो लाइक्स फॉलोअर व्यूज़ और आपको तीन तीन ट्रिक्स दे रखी है अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो आपको प्ले प्रोटेक्ट ऑफ करना पड़ता है अदरवाइज आपको डिटेल्स लेनी है आप पढ़ सकते हो इस ऐप के बारे में मतलब डिटेल में जाके पढ़ सकते हो एप्लीकेशन 100% सेफ है सो आई होप आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आज का तो वीडियो को बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज have a nice day bye